Вот выдержки стенограммы переговоров. Ее вели на суперкварке и любезно представили третью копию распоряжения Земля. 7 августа. Первый день мирных переговоров. Контр-адмирал Пазирикс. Квак. Решено. Не до глупостей, будем решать мирно. Лейтенант Беломор. Может, э, рассмотрим вопрос о передаче нашего спора в межцивилизационный арбитраж? Квазирикс. Ох уж мне эти цивильные. По судам затаскают. Беломор. Ну, если так, считаете, Квазирикс, предлагаю не обсуждать вопрос о разделе планеты. Она должна полностью принадлежать одной из договаривающихся сторон. Беломор, <laughs> занет она. Квазирикс, будут ли еще предложения? Беломор, ничего в голову не лезет. Квазирикс, тогда предлагаю сделать перерыв до утра. По поручению команды приглашаю вас на скромный ужин. 8 августа, второй день. Беломор. Наша делегация благодарит за оказанный прием. В свою очередь приглашаем вас отобедать. Вазирикс. <laughs> приглашение принимаем. А теперь к делу. Предлагаем опечатать корабельные хронометры. Они должны были зафиксировать точное время обнаружения планеты. Беломор. Где, блин, гарантия, что показания вашего хронометра не подделаны? Вазирикс. Обиженно. За вас тоже никто не может поручиться. Беломор. Решено. Показания хронометров не проверять. Кстати, обедаем мы рано и не хотели бы нарушать режим. Квазирикс. В таком случае пора закругляться. 12 августа, шестой день. Неизвестное лицо суперкварка. Боцманским голосом «Кварк, эй, на шлюпке, как самочувствие?» Робот-стабилизатор. Лейтенант Беломор не в форме, блин. Стабилизатор терпеливо объясняет. У лейтенанта Беломора с похмелья болит голова и горят трубы. Говорит, э, что сейчас он не в состоянии продолжать переговоры. Говорит, ну, и крепкая ж у них эта мастика. Контр-адмирал Квазирикс и адъютант-лейтенант Квазиквакс тоже нездоровы после вчерашнего ужина. Контр-адмирал приглашает вас на завтрак. 26 августа, 20 день. Квазирикс. Ну и... Беломор. А она ему и говорит. Квазирикс. Не так быстро, лейтенант. Я не успеваю записывать. В предыдущей фразе, что именно она ему дала? 11 декабря, 128 день. Беломор. Мы торчим здесь уже 4 месяца. Давайте же, наконец, решать, блин. Квазирикс. Команда предлагает стравить наших роботов. Пусть дерутся. Чей робот победит, тому и достанется планета. 12 декабря, 129 день. Утром в космическое пространство вышли корабельные роботы «Стабилизатор», «Солнечная система» и «Жбан» — Содружество прыгушатов. Лейтенант Беломор и контр-адмирал Квазирик заняли лучшие места в капитанской рубке — Жбан и стабилизатор, сблизившись, подали друг другу клешни и заявили, <laughs> что они мирные роботы, отказываются устраивать между собой бойню. По приказу контр-адмирала Жбан получил 10 суток гауптвахты. Лейтенант Беломор сказал стабилизатору, «Я тебе покажу, ты у меня попляшешь». 1 февраля, 190 день переговоров. Беломор. Адмирал, у меня, кажется, появилась неплохая мысль. Давайте вместе отойдем в сторону от планеты и устроим гонки. Кто первый подойдет к цели, тот и поставит бакин. Далее в стенограмме следует уточнение деталей, и на этом она обрывается.